Bien, el otro tema total para el uso de la cámara en modo manual son los números F o el diafragma. El diafragma va estrechamente ligado con lo que es el lente de la cámara. Y los números F, digamos, son los que controlan la abertura del lente donde pasa la luz a la cámara. Mientras mayor sea un número f, entonces más cerrado va a estar ese orificio. Si pasamos de F26 a F5, entonces vemos que la abertura del lente es mucho mayor. Esta parte son los diafragmas ah, abiertos que dejan pasar mucho más luz a la escena entonces estos son los tipos de números F que tenemos. Ya en el siguiente video vamos a poner esto en práctica mediante un ejercicio. Yo tomé, como aquí ven, una pequeña foto a este pequeño peluche de Angry Birds y la foto me salió oscura, me salió su expuesta me salió corta, me salió con poca luz. Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos solucionar ese problema.